hata hata sijui anafanyanga kazi ya Kitui saa ngapi. Ako, ako Twitter 24/7 akitukana, akitukana Ruto, sijui anawafanyia kazi za ngapi. Sasa bwana Mose, na mimi sijawahi kumjibu. Asante sana. Sasa mama Ngilu, wacha kuandika sasa mambo ya Twitter kwa William Ruto nitakupatia akaunti ya Mose, mtakuwa mnajibizana.